чоң темир мык алабыз дагы ага изоляцияланган жука зым оройбуз сүрөт жүз элүү жети ачкыч аркылуу зымдын аяктарын ток булагы менен туташтырабыз эгерде чынжырды бекитсек анда мык магниттик касиетке ээ болот же жөнөкөй тил менен айтканда магниттешет бул магниттелген мыкка дагы башка майда мыктарды төөнөгүчтөрдү металл скрепкасын жакындатсак алар дароо ага тартылышты токтун магниттик аракети өнөр жайдагы көтөрүүчү крандарда колдонулат булар өтө оор темир нерселерди көтөрөт